ब्रेक धरायचं फर्स्ट स्टेप काय एखादा पेशंट जर रोडवर पडलाय तर जेव्हा आपण तुम्ही सीन मध्ये जातो सीन म्हणजे ते जागा सीन म्हणजे ते जागा असते ठीक आहे तर आपण सर्वात पहिलं काय बघतो माहिती आहे का सीन सीन सील सेफ्टी म्हणजे काय असतो या सील मध्ये पेशंट हे पेशंट आहे हे पेशंटच आहे ना पेशंट आहे एका ठिकाणी पडलंय हे रोडवर पडलं तर रोडवर पडलं म्हणजे रोड सेफ आहे का so the scene is not safe तर आपलं काम काय आहे त्याला रोडवर उचलून बाजूला गेलं आता सीन सेफ आहे ओके अजून दुसऱ्या कंडिशन काय काय असू शकतात समजा ऍक्सिडेंट झालाय तर त्याला रोडवर बाजू समजा झाडावरून पडलं बाजूला म्हणजे जे सुरक्षित जागा आहे ते बघायचं दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा झाड पडलंय पेशंटाच्या खाली तिथं जाऊन तुम्ही त्याला त्याची विचारपूस करणार झाडाचे खाली झाडाचे समजा एखादी बिल्डिंग पडू लागली आणि त्याच्या खाली माणसं दबले तुम्हाला काढायचे तुम्ही काय करता तिथं त्याला काढणार पहिलं बघायचं सीन सेफ आहे काय होतं माहिती आहे का या मध्ये ते बिल्डिंग आधी पडलेली असते आणि तुम्ही जात आहोत त्या माणसाला ओळायला राहिलेली अजून पण तुमच्या अंगावर मग तिथं तुम्ही पण पेशंट आहोत सगळ्यात पहिलं काय बघायचं आपण सेफ आहोत मी काय शिकवतो प्रत्येक वेळा आपली safe first safe or not आता कुठं कुठं काय असतात माहित नाही का लाईटचा खांबा पडलेला तिथं तार पडलेले असतात तिथं पेटंट आपण गेलो आपण पडून जर तिथं गेलो एखादी तार जर चालू असली त्याच्यामुळे we can also get current आपण पण तसे सो आपल्याला हे बघायचं की सीन सेफ आहे का नाही तो फर्स्ट सीन सेफ लिहून घ्या